24 października Scottsdale Road gdzieś na skrzyżowaniu Camelback Road i proszę zobaczyć jakie mamy tutaj ładne widoczki tutaj jakiś bardzo ciekawy wieżowiec, czy jakieś kondominium jeszcze raz Scottsdale Road jeszcze raz widok na to kondominium